Yattım ümidimi kesmişken ben Beni yine aşka inandırdın Ne senle ne de sensiz oluyor Nedensiz her şey boş geliyor Bir an bile aklımdan çıkmaz Dediğim o gözler bana düşman Geride kalan eski bir aşk Şimdi bu adam çok pişman Karşılık göremedim bu aşkta Sen hep beni yaraladın Çok denedim buralardan gitmeyi Denedim ama başaramadım Sonunda iki damla yaş ve hüsran Dolu bir kalp var şimdi Mahkum olmuş bu çocuk aşkın Acı çekmekten tükenmedi Peşinden hep koşturdum Boş durmadım hep koşturdum yıldızlara ismini haykırdım Ve ben artık şunu anladım senden ne, ben sen ne Olamayız eskisi gibi biz Geçen yıllara elveda Noktayı koydum bu oyunda Unutuyorum sevgilim suretini Yalnızlığının nedeni neydi Gün batıyor bak yine gözlerimin önünde Unutuyorum sevgilim suretini Yalnızlığının nedeni neydi batıyor Bak yine gözlerimin önünde Özlediğim bir şeyler var senden bana kalanı hatıralar bunlar Kim bilebilirdi gözyaşlarımı aklı gitti durmadı sana aşkım Gün gelecek geri döneceksin sen pişman olacak ağlayacaksın Belki de her satırda yanacaksın bir ben gibi ben biri bulamazsın Uzaktasın çok çok yollarda Hasretinle kaldım beni başıma Özledim ve yine resmine baktım Defter bastı da bir sigara yaktım Oysa ki sana ben çok alışmıştım Benden kopamazsın sanmıştım Meğerse yalanmış aşkın anladım Bana yalanmamış bir aşk lazım Noktayı koydum ben bu oyunda Eski günlerime dönmek istemem Ne kadar zor gelse de bu gidişler Güçsüzüm artık dermanım yok Herkes duydu bu feryatlarımı Bir sen duyamadın yazık be aşkım Neyse ki bende kalan bir tek ağlayan gözlerim ve aşkım Unutuyorum sevgilim suretini Yalnızlığının nedeni neydi Gün batıyor bak yine gözlerimin önünde Unutuyorum sevgilim suretini Yalnızlığının nedeni neydi Gün batıyor